Здравствуйте, меня зовут Татьяна Шаповал, я психолог, психотерапевт, гештальтерапевт. Опыт работы э, около 10 лет. Работаю с клиентами, которые приходят ко мне с депрессивными состояниями, с кризисными состояниями, с паническими атаками, с психоэмоциональным расстройством. Опыт работы есть у меня с зависимыми. Это алкоголизм, наркомания и громания расстройством пищевого поведения, анорексия, выделение терапевтических групп, информационно-мотивационных. Работаю с семейными системами, работаю с налаживанием взаимоотношений мужчин к мужским и женскими, с э, родителями, взаимоотношения с детьми. Частый запрос, с которыми обращаются ко мне клиенты, это «помогите, я больше так не могу, не могу так жить, хочу». А вот чего хочу, да, приходят ко мне на терапию, разбираемся, чего клиент хочет, как хочет. Часто задаваемый вопрос на консультации, как долго будет происходить, точно могу сказать, что терапия будет столько, сколько клиенту необходимо, по его требованиям, по его ощущению мира и жизни. Приходите для внутренней гармонии, для гармонии с окружающим миром, для взаимодействия теплыми отношениями с людьми.